几单了？啊啊！啊啊！昨天我了拍。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀， Pode ir?